технологию разберем. Технология простая. Сейчас вам дам просто пошаговую технологию. У кого есть мысли, прям записывайте. Окей? Сейчас буду разбирать. Я на 10 пунктов. Первое. Все готовы? Все готовы. Итак, смотрите, первое это думаем, что умеем делать, я имею в виду за компьютером, что нравится делать. Какие могут быть примеры? Давайте сейчас вот в формате интерактива, чтобы было, скажем так, чтобы у вас тоже такой мозговой штурм был, да, чтобы вы с чем-то ушли. Вот как думаете? А, Или давайте так. Подумайте сейчас каждый про себя, что умеете делать и что нравится делать. Вот за компьютером. писать. Что умеешь делать? Английский, да? Так. То есть для тебя какой бы вариант подошел? с переводами, да, и просто текст писать? Тем, тем. Угу, все, отлично. Кто еще? Фотографии, программирование. Фотографии, программирование, да. То есть умеешь работать в фотошопе хорошо, да? Все, отлично. То есть навык и интерес какой-то, то есть что любишь делать. Кто еще? Я могу сказать, дизайнер 3D Max. Отлично. Ну, как э, фриланс То есть любишь рисовать тоже, да, такой творческий? Так, что еще? Варианты? Ну, смотрите, самый простой вариант. Есть вообще люди, которые вообще не умеют за компьютером сидеть? Ну, в смысле, вкл-выкл умеете? Нет таких, да? А есть такие, которые, вот которым, э, которые умеют включить компьютер и зайти музыку ВКонтакте послушать больше ничего. У меня год назад муж так умел только, все, а сейчас он у меня очень много чего умеет. Хорошо, а вот кому вообще не составит труда найти что-то в интернете, какой-то текст написать, допустим, перевести из аудио в текст, да, формат? Кому не составит труда вообще? Всем. Ну, отлично, ребята, я, я хочу вас поздравить с тем, что у вас есть что делать, и что, ну, вы можете найти. Хорошо. То есть мы определяемся, да, что мы умеем, делать, что нам нравится. Второе. Это пробуем разные задания. Где брать задания? В первую очередь, это ну, самый простой способ – это биржа. Бирж много на сегодняшний день. Что такое биржа фриланса? Кто знает, кстати? Не все, да? Биржа фриланса – это специализированный сайт, на котором встречаются заказчики и исполнители. Специальные люди заказчики, специальные люди исполнители. Заказчик, давайте я вам нарисую а их много на самом деле. Да. Да. Да, не вопрос, сейчас скажу. Смотрите, а, вот эта биржа. Есть заказчик, который приходит на биржу. У него есть задание. Он пишет задание и кладет деньги ну, на сайт непосредственно. То есть он резервирует их внутри системы. Это называется безопасная сделка, она есть на многих сайтах, на многих биржах. То есть это распространенная Далее, вот этот заказ видят несколько исполнителей, ну, точнее все, кто сейчас есть на бирже, да? Это исполнители. Соответственно, исполнители, кому интересно, они отмечаются, что я хочу выполнить этот заказ. Соответственно, когда э, заказчик видит кандидатов, он с ним выступает в переписку, там решает, да, и он решает, кого назначить. Соответственно, он, например, берет вот этого Васю, да, и назначает его когда заказчик и исполнитель договорились, то система бронирует вот эти деньги у себя, она как третье лицо выступает. Соответственно, для заказчика это гарантия того, что его не кинет исполнитель. Хорошая вещь? Для исполнителя в обратную сторону. Гарантия того, что он сделал, сдал, ему не заплатили. Да? То есть, когда исполнитель сдал задание, заказчик сказал, окей, и они пришли исполнителю. Вот это биржа фриланса. Их на самом деле очень много. Я знаю только около 50, которые работают в России и Украине. Но их очень много. И на вот, безопасная сделка есть на большинстве из них. Пробовать разные задания можно на бирже. Самый простой вариант. TXT не из них. сразу <laughs> скажу, это, это не очень хорошая биржа. Ладно, дальше. Определяемся с профессией. Определяемся с профессией каким образом, как думаете? Исходя из того, что нравится. Что больше умеешь, что больше нравится, да. Главное, что получается. Что получается, да, классно. То есть такие три, три кита, да, на которых держится. То есть кто-то выбирает писать тексты, занимается копирайтером, кто-то выбирает, например, верстку, да, кто-то выбирает дизайн, то есть тут от человека зависит. Окей. Дальше берем заказы по выбранной теме. То есть если я, например, решила да, в свое время, что я копирайтером а хочу быть, я беру заказы именно по копирайтеру, правильно? То есть для того, чтобы я прокачивала свой навык именно в копирайтинге. Далее. Мы становимся профи. Это обязательный пункт, потому что если вы не станете профессионалом, вы будете зарабатывать посредством. Это факт. Согласны? Согласны? А еще не дают задания. Новичкам, ну да, сложно. Новички чаще не любят задания. А? Да. На самом деле на некоторых биржах есть рейтинг, а на некоторых только говорят, что есть рейтинг, но на самом деле все быстрее. Ну, бывает так. Да. Далее. Делаем себе портфолио, если оно предполагается, да? Если мы копирайтеры, дизайнеры, там, станщики, кто угодно. Понятно, что если я работаю онлайн-консультантом и отвечаю на вопросы онлайн на сайте, у меня как бы портфолио-то не будет вообще, да? То есть здесь зависит от профессии. Далее, находим себе постоянного работодателя или заказчика. Ну, я вам честно так скажу, что вот примерно вот к этому моменту вы его уже должны найти, заказчика постоянного. Одного-двух находим. С ним договариваемся, прорабатываем какое-то время, получаем деньги. Выстраиваем с ним отношения. Вот, ребят, хочу вам сказать, что выстраивание отношений – это очень важный фактор. Как вы думаете, почему? Что он постоянно был у вас уже знакомый, обратите к вам, потому что с вами уже То есть, если он тебя считает хорошим исполнителем, а другого искать не будет. Да, верно. Берем рекомендации. Не бойтесь никогда брать рекомендации ваших заказчиков. И, кстати, вы прям просите об этом, потому что не все до этого додумаются. Согласны? То есть очень часто надо просить, говорить, слушай, а у тебя есть еще ну, заказчики, да, кому было бы интересно мои услуги? И замыкаем круг, естественно, то есть находим еще одного работодателя. Очень часто бывает так, что вы, например, нашли работодателя, но по факту у вас времени занимает ну, 3-4 часа в день на выполнение задания от этого работодателя. Можем еще найти заказчика? Можем, да.